In this video guys, i-share na ko sa inyo ha akong experience when it comes to playing Axie Infinity. Kay mo ni siyang highly requested ng mga vid- na video sa mga tao no. Tinuod ba jud daw ning Axie Infinity kay nakit-an daw nila sa ilang newsfeed na daghang kay tao nagadula at the same time they are earning money while they are playing. So tinuod ba ni siya, scam ba ni siya, unsa man na siya. So mo ni siya ang purpose sa kanina video. And then what we did actually is kami mismo gitry try jud na mo siya na game. It's like a video game, an online game ni siya, technically, just like Dota 2, Call of Duty, PUBG, or whatsoever na mga games. Ang kalahian lang is that it is being run under cryptocurrency, right? and uh, sa blockchain technology niya. So, mo na akong gina-mention sa inyo na ang cryptocurrency manggo dili lamang guna siya ingon na a form of payment, kundi it has projects in it. Naa siya ginatawag na utility. Unsa ang value, unsa ginahimo sa katong specific na cryptocurrency. Ang gameplay niya, mura siya Pokemon na na Yu-Gi-Oh! nga nung interesting siya tungod manggod kay na ay play to earn aspect which that is the first one no that I would like to share with you guys na siya play to earn aspect kung sa may pasabot ani eh. accomplish mo yung quest pag once makadaog ka sa game na kay madawat na SLP kanang SLP it's small love potion it's it's a another cryptocurrency token na pwede nimo siya i-convert into cash so that is why you need to know how to how to navigate your cryptocurrency exchange account. So kung di ka kabalo, sa na siya, well, you have to learn it. We also have an online program about it. Mauni siya, no? Nakita niyo sa inyong screen karon. You can also <laughs> you can also enroll if you want to. Ako lang siyang gisingit kay importante siya. Kailangan jud na kay crypto knowledge para makasugod ka ani isa ka SLP is worth 14 pesos and 50 cents as of this recording. Ha? No, it, it may change. Just like other cryptocurrencies, the price may go up, the price may go down, it may change. Is nasa mga 150 SLPs maximum ang makuha nimo per day pag once makuha ka sa Quest. So, imong i-multiply 14 pesos and 50 cents times 150 150 SLP, that is 2,175 pesos a day. The second is na ay capitalization na kailangan nimo guys. Kung ikaw mismo ang mo try, no, dili ka scholar ka na mag-finance technique is ikaw magdula silang account kanang ikaw mismo ang mahulog ana is that naa kay capital na kailangan igawas pinaagi sa Ethereum. Okay? Ethereum. So which is another cryptocurrency mo na imong gamiton pambayad sa imuhang aksi para magkaroon ka og aksi which requires 3 axes para makabuo ka og team. Based on our own experience, in terms of peso, no? equivalent na peso sa Ethereum, naka-invest or like ang mo ang capital ani is around 75,000 pesos. Ikatulo is ang ROI. So using that number, 75,000 pesos na capital divided by 2,175 pesos a day, that means mabawi ang kapital around 35 days. It is actually good na idea na try to imagine you can just play, you're having fun, and then you're earning. Right? Sa typical ng mga online games or sa mga games is that kung maka-earn lang kag kwarta pag once ma-appeal kang mga tournament, makipagpusta ka, ka ng mga big tournaments, di ba? But in this case, you're just literally playing the game and then you're earning money out of it. Try to imagine, no? what if ang mga big game developers, sama sa Steam, di ba? So Steam mo na itong ginagamit in terms of like playing a lot of games. In our case, Dota 2 lang dyan akong ginadula guys, salingaw jud ko ana for how many years from Dota 1 to Dota 2. Try to imagine kung i-adapt nila ng blockchain technology, let's say na ay crypto, pangalan Steam, di ba? Current na system, ibalhin nila dito and then players play to earn. Di ba? Mas lingaw? I'm also curious about your thoughts no? When it comes to Axie Infinity. Unsa ba inyuhang pananaw sa Axie Infinity? Let us know your thoughts in the comment section.